We zijn de hele tijd al nieuwsgierig. We gingen dus even bij Engelsen gingen we zingen. Left, right, left, right. En die, die reageerde niet. Hebben wel een sticker gekregen. En toen gingen we naar Noren toe. En die reageerde ook niet. En nu gingen we naar, de, naar Nederland. Nee, Nederlands. Naar Nederlands detachement. En van hen mochten het gewoon, zijn er nog steeds aan het zingen. left, right, left, right, your We're marching on, we're marching on, the Your left, your right. Your left, your right. Your left, your right. Your left, your right. We're marching.